can follow us on social media uh, with uh, Urban TV okay uh, facebook we uh, as, as well on twitter urban tv instagram same story you can you know hit the uh, the uh, follow me or the like button no bidanga nobiranga oyogerekera kazibere mwateredde uh, yonna gyose okwanga otulaba ate uh, era tulina strictly obudde tugenda kuba buwanvu nnyo tulina between now and 11 and 10 o'clock okubanga tutunulidde ebigenda mu maaso ate uh, nga naawe osobola okutwegattako nga bulijjo enamba yaffe eyitawaawo okulaba what's going on here and there ate nolaba ensi yaffe nga bweta entambula mwenna abatulaba yonna gyosinza okuba otulaba tubagamba nti banaffe abali wali mu america bajise junith 19 mujukira abakwefuga uh, silver bweti olunaku olwali lwaleero bwatyo ne bagamba mm, ah uh, tewakyaliwo slavery tekyaliwo mu america so olunaku lwayise public holiday bana banaffe abali na mwenzo nsuubira byonna bitambula uh, maridadi nga bulijjo uh, frank m gashumba is with us here okuba nga tutunulidde ebigenda mu maaso here and there atengu ate ye bwabitulaba omukulu wa simuka uganda bwalamu mwinsi bwetambula okusinzira nga banaffe abasimuka nawe wano ki i think it should be like this wano kyandibwe tambula bwekiti n'olwekyo wetubanga tutambula mwami frank tukwaniza nage mbalamu siza mbalamusiza webale kumpita mwenna ebintu nga byaganye next week you have an opportunity to do better this week hmm. bebyatambulidde mm. obulungi hey, eh, muserebrating nze mbirivinga nnyo nti katonda buli lwabaayina miraco gyakoledde ku nsi kuno tolinda birthday party tolinda idi tolinda christmas celebrating ayitayo ku mikwano gyoba omanyi people you trust obagambe katonda yankoledde kino bampromoti nze ku mulimu naguzeeyo akamotoka naguzeeyo kapoloti Hey, we should celebrate that. Yes. navudde mu bupangisa ujemuyita housewarming oh, okay. yes so temulinda ziri nnaku kati nze birthday yange ebeerawo decembe singa katonda nkoledde miraco next week i can't wait mm. celebrating irawo mm. ate abasiraamu be basinga okimanya ekyo nti katonda ajjukira nnyo abamupraisinga abamugulumiza ekyova olaba mm. ebinyonyi ebinyonyi bye bikeere okukungula naye nga tebirina hmm. kyebisiga nekinyonyi lumala okulya kasooli nga kigenda mumwala wali nga kinywa amazzi nga kigira bwekinakimwebaza hmm. so its very important nti tuserebulatinga buli kirungi katonda kyatuwadde ate ekirabo ba oyagala webaze katonda tunuulire abakwegomba hmm. tunuulire abagamba singa nze lwamiti singa nze gashumba singa nze basajja balaba singa nze wava munno singa nze gundi totunuulira bakusinga tunuulira bosinga eh. era bobokera okusaba katondatunulira oh, oh, mm, bosinga saba kusinga gweoyinza okubeera wano ngaogamba nti ebintu ebitambula bulungi naye bameka balina kiso ku makya kuno mm. eri ku dstv eri on all platforms Absolutely. actually yo new vision group gwe lwamiti yakuwa platform neemala mm. kiriku gwe okukozesa platform zino yes noitegera nozo yes man omugenyi gwendeeta kuna aina value jayongera ku bantu kyuliandowooza mm, mm. so ate nkigamba nnyo bano abaana abawala ku makyabookera okusaba katonda nga toli mufumbo specifying omusajja nsaba omusajja bwatyo omusajja ananfaako anaafa ku famire yange anaafa ku baana nga tubazadde ananrespectinga tosaba busabi nti ayi mukama nkusaba omusajja ajja kuwa bano bafeeke masita bakabaliga it's very important that specify name oh oh oh oh oh oh wali bobo saba katonda mubuli ebyo musaba nze nebwe mansaba katonda in specifying eh yes nange njalo kubera ke kololo esebo nga nga neighbor wange ambassador wa america no wa german omanyi ambassador wa america no wa german babanga be, be, be neighbor wo enjawulo yamaanyi nnyo oba ekyo kitegeeza okuba nga neibawo atunda mulondo ono ono akamula byenda mu katale okitegeera ndowooza ono atunda njaga mu kibuga nga be baneibabo eyo community embi nnyo bwobeera mu communitybokuliza abaana bo nga balina empisa batya community mwe bali ebatta so abantu bateninga okulowooza nga community mwe bali mm. kyobulaba empewo yekololo yanjawulo nnyo enakulabye nekasubi yanjawulo empoo yekololo eri purified kwawaliyo emiti empoo yekasubi teri purified enfuufu wewamatuka ebwayise bweyita mu kasubi ugeit so katonda musabe nsaba kino nsaba kino nsaba kino kuba katonda eyawa ba ba ba abramovich Ab, yes, yes, yes. ba elon mask yeah. ba bide gates era yagaba mm. ontegeranso yes, specify mubulire mungu kino eh, nsaba kino nsaba lambogini nsaba bwoba toli mufumbo nsaba bana omukazi bano bebalagira abavandimwe abalina ensigo ensingo ziriganga ngaentulege okitegera ndowooza omanye omukazi omulungiatya oh, oh eh, eh, omukazi omulungi baba yebasabanga kabebi yabanga kabebi very innocent niye omukazi omubi baba yebasabanga gonya okitegera ndowooza so its very important kuba kirungi nemuzaala abaana abayinza okukuba obulango nga bwa blue band dstv obulango nga bwa kiekirala cowboy mm, nga bwa iphone eh, abaana banakuba obulango naye kitegeeza nga lwabeerayo omuzanyo okusomera omwana we yazanya nga sitaani kigere so original frank m gashumba yoyo tayagala nnyo bigambo binakusanyura byokka wabula siri ku nsi kwagalwa maama wange njagala nnyo nkimanyi ne famire yange njagala am not here to be loved am here to inspire people Eh, come on, you don't want to be loved. Sagala kunjagala. Actually, I sure. I rather be feared than being loved. Why? Sagala kunjagala. Katonda. Sagala kunji. Luachi wanjagala. Katonda njagala nyo. Chovola banchasa. Exactly. Chovola ba. Hey. Eh. Ejeri o muntu muri bien kufuzi na dizima zewu. Muntegera nuz. Hey, eh, sebo. Katonda njagala nyo. Ne mama wanga. Ne familia yangu. nze olunaku lwensinga okwagala ku nsi lwe lunaku lwensanga omuntu naŋŋamba obulamu bwange bwakyuka olw'ebigambo byo email zenfuna everyday inboxes zenfuna everyday mm. people thanking me yeah, that's correct. bwe natandika luno olutalo lwexposing bano abafere ba struggle mm -hmm. i hmm. was brutal attacked eh? surprisingly people are thanking me nawnaga tusonyiwe situwamanya nti balioyogera byali bituufu eh, eh, sebo tusonyiwe situwamanya kuba nakablokinga abantu emitwalo musanvu nakagwamu 70000 nakagwamu abakulumba bano facebook embuuza what's on my wall ngenda kwa bani tv yes. bwoba owulira tonjagala toyagala bani tv get off my wall simple don't insult me simple i even hired an assistant ku office specifically to block people njagala nsiga nyina abantu miliyoni emu emitwalo abiri ku facebook abangoberera kati njala nsigaza abantu lukumi naye nga bebo nga bebakukiririzaamu yes. no sikiriza nga bakutegeera njagala banchallenge nti mr gashumba yogedde bwekyo ne wano olimba nesikumpe mula genda olye kino genda olye kino tolina kyotugamba nakuyitadde ku peegi yange yakufolongemulekwagalakugmanyibali eh, eh, oh, eh, embizi embisi nebanywa enjaga nebanywa kuba ndoza kino nkyogera tiyali muntu yegulira iphone 13 ayinza kuwemula ah, ekyo tiri mwana yakulira naalya naggulu kolona kasero ajja ku facebook nawemula bantu naye bana basula balwana nemmese neebiku neekukunyi naleeta ennaku ye ku peji yange eh, eh, eh. simple you don't like myramit teyagala bani tv teekako tv endala its a free world toyagala emirates linya katal linya sl brussels linya kibrish airways simple ne bana abajega baagala okujja nemaka gaffe batufugiremu mm. lwaki ojja okunfugira ku peji yange nga simanyira bwofaanana i don't even know you true kakati bweoba omanyi nnyo erinnya lya taata wange ddala yalyani eh, anti akumanyimumanyi oyo yaberange wano eh, babera kukira ah, mbuulira erinnya kira twalijja kukyo dimuyita gwakumanya nyomumanyi eryo eh. ejogo ffe kitaffe yatugamba temujoganga abantu naye temukkirizanga okujogebwa correct lwamiti ffe situjogebwa temujoganga abantu naye temukkirizibwa kujogebwa temujoganga abantu naye temukkirizanga okujogebwa nze gwolaba mm. nze omanye natandika kumanya 2005 yeah, true we've disagreed naye twali twevumyeko no. nowe nowe yeah. ntegera ndowooza yes. eggulo yabadde sande waliwo abagenze rubaga abagenze namirembe abagenze wabujingo abagenze wakayanja eh. abagenze dembe lya buli muntu okugenda gyakola ki gyayagadde abasiraamu mmwe waliwo abasalira odi kampala kibuli nakasero mwena musinza omuntu ki mm. mm. kyokete so nze siri ku tv kwagalwa no am here to inspire people balinjagadde abanjagala mbamanyi byhe eh, abantu abafaga shumba genuinely they will disagree with him but they will never insult me eh. disagreeing is normal I've, i've disagreed with my mother sigubuse ebiri ne simuwe mulangako ne tampe mulangako hmm. taata wange yali ayagala yoweri mu seven taata wange yali ayagala enali munga gyenkomeza natukana tuga abaana bange bwenfanga wabeerangawo omukisa munonderanga president mu seven wa yali amwagala nnyo thats my father wow. nenze nga mpagira dokita kizaba ekinji mm. dadi wange tandisa oninangako tampemulangako yagamba dembere okwagira gwoyagala nali mudiiro lyemasaka eyo eddiiro lijjudde fana byamupulezi museveni <laughs> ekisenge ebijjudde emmotoka ebijjudde nemugamba naye banange nga kino kisusiza nagamba gwe bwenzijewo mu ofisi yo ndabayo ebifaana ebyobamu mm. mu ddiiro yomi dabayo ne mu study room yo nali nkubuuzizaako eh, gano maka gago yes musajja mutuufu yamuti eh. sebo gwe franka gano maka gago <laughs> kitaffe gani gano gamba kaga antoniyo kasumba wekiri eh, nemotoka yange nyine ddembo teekamu ekifaana ekyenjagala ddiiro lyange nakyo ekisenge kyange ate nga mutuufu nampangula indeed naye yafa tandi so uninze mm. era dr besigye yajja nomulaba mu get it thats oh, the uganda if we dream to live in nga ng'abantu badisaguinga naye nga tebasobola kutiŋŋana You don't have to be enemies. Unfortunately, there is a culture in Uganda abantu botakkiriziganya nabo oh my god sife bajjajjaffe abaava emitala ya kati olidde ebiri ekongo bebatta abanyarwanda eh, abali ekongo hmm. kati omujega najja kuwa olwoye n'agamba mwe muddako uganda tunteka mu kamera ah, gosh mwaba spreadinga hate against banyarwanda you are joking oba twasobola okwerwanako nga tulina miggo they are tried gezaako okitandike uganda tujja gitandika tuhirosima nenagasaki they are tried we are all ugandans baganda basoga batolo banyankole bakiga fenna tuli mu uganda we are ugandans tukalinga passport eriko the republic of uganda obwo bukyayi bwemuteeka ku banyarwanda n'abavandimwe mu ggwanga muno bw'oba oyagala okumanya katonda omusayi mwe yatutonda gezaako otutabaale tujja bba tikinga lesson even the smallest part on your body will feel the heat totisizamu awo sitisiza kigeba kigezeeko this is serious but that's wrong really why would you use someone you know come even in your wall ate kinewunyisa ku gundi zammwe zenyini ku your private uh, socials zino webajja ne webalumbira okwo mbasanze mukyogerako wano mm. bannayuganda bononese balowooza buli muntu ali bulungi akolera government oh, no. jesus oh, 98 no. ku bantu abali bulungi mu uganda they don't work for government yes. bekolera byabwe 100 n'emirembe balina gyabwe yes ntnobalawaddwaaasingaomusobakolya yes. gavumenti mm. ne bana abajega bataddewo embeera ti buli muntu ayina amaka amalungi ayina abaana baabalungi ayina amamotoka amalungi atravulinga akolera gavumenti taselaali ate nekirala nze gashumba bwenfuna tendanga eri mu kcca eri mu minist of health eri mu minist of works whats wrong with it i have full registered companies ezikkirizibwa okukola bisinesi mu uganda gavumenti bweranga omulimu mu kcca bweranga omulimu mu ministry ya finance nembiding nempangula i qualify bannauganda they are comfortable omuchina okujja okuexecuting a contract eyo than you ebaita munauganda omuchinatenda ekyo kiri oke lwamiti bwewininga ah. ova ah, problem lwaki oyo eh. so kwegamba is a ugandan thing frank tima fitina ayekyekyekyekyekyekye fitina era nze bwe mbalaba nga bakeera mu makereziya basaala buli naku nseka n'okuseka teri muntu alina fitina jagenda mu bwakabaka bwa katonda omuntu ali wano naye ngaalowooza birala onowavaudibulira ogunaayo kya bano abalina efitina bali mu gukuma kati efitina obukyayi obutaagaliza enge enge lwaki gashumba gwe balita kwa bani tv nze eh. nayise wano mumumpise nekyabo boulya wano situdisikasinga aseno bamaniyo kam <laughs> yes kam osoma ebitabo bimeka omwezi toyina library ebitabo byokka byolina ewobukedde ne new vision ne monitor That's it. ate osoma kasala bwekya kati godibetinga naani How many books do you read in a month? That's, that's correct. Tosobola ku giving out information okujjako ng'osoma. Yeah, true. Okyulira ndowooza. Mm. ate ekirala kati tewakyali kwekwasa hmm. luli edda ngaensi okkumanya olina okgenda ku ubc ubc tvna nezijja zino ezammwe ne hmm, tv eh, endala luli edda ngaensi okkumanya olina okgenda ku radio star oba cbs hmm. kati radio ziwera amakumi ataano ziri bisatu kakati ekifembi eyo facebook nejja instagram nejja twitter nejja ne tiktok kati toyina kyakwekwasa kyonna mbuno tebampa budde nsi kummanya wano waliwo omusajja gwendaba yali munuupu senuga bamuyita godfathergodfathersomthinglike that mm. talabikanako ku tv yonna bayirawo gyomuleetewa really? yakolera ku tiktok ne buli vidiyo gyakola akola biki ayogera bwogezi bintu bye very articulate What? very articulate ayogera bintu bye nagenza okulaba eggulo vidiyo yemu nga yakalaba abantu emitwalo 3 mukaaga so you don't have an excuse eh? current affairs chance ebigwenda mugwanga nabiwa perspective ye kasitola banga video muntu eshiringiddwa mu whatsapp mm. groups nyingi manya ekalinga wota yes. so gwandabe saawa zino kwaba ne tv toikyaina excuse gyowambu nno ze tebampadde mukisa kuwogera mm. ah, funa katekinoko tula mutigwo <laughs> ofatikao kasikembozi bobamaliza mukuwemula tewali kampani ejja kukolagana naawe ng'owemula mm, mm, kino mm, kankibagambye okay mufrank nja kujayo tulagere ku na maaso naku ya yabadde fathers day happy uh, belated fathers day Uh, you know and all the fathers out there as a father of course uh, we expect you okuba nti bingi byosobola okwogera ku lunaku nga i don't know whether do you celebrate this day no siri, nze siri celebrating kubanga mbiri but you a father aren't you yes i'm a father mm. mwe mwalibadde mumpita eggulo ne muŋŋamba actually mu the real date is tomorrow tuesday oh. mbu waliwo akavuyo mu dates ezo mwe mwalibadde munkubira eggulo gashumba oliwa twagala kulaba ne munsurprising nti thank you for being a father In others, on behalf of all fathers, yes, by you now celebrating uh, ah, uh, ah, responsible fathers, yeah, eh, pre celebrating batata. Uh, abamanyi obuvunanyizibwa bwobwataata We are, we are celebrating responsible fathers not spam donors oyo taata wange oyo o oh, muze mugenzi bambi eh. Eh, yali muofiisi eh. mugenzi katumba olaba bwe nali kutta omanyi bwe yaŋamba onyimirako kyangu okutte mu bina bina <laughs> bainabasajjabaliamuli ah, ah. bantu nga twagala okuproducinga abasajja enwamuli tulina kuddayo ku foundation zabakitkisobokakisobokatebalina eh, laavu tebalinaki ah, anti fe twalowooza tebalina laavu naye nga balina omukono ogw'ekyuma era bo hmm. bawangula ba ensi eno kubanga baali bamalayo tebalinganga ffe e, anti byonna baa byalagirwa e, nze ebbanga lye namala ku nsi ne taatange saamu lyako ngaagamba maama wange nti i love you ah, ngwe wali oyagala akyogere ngaowulira ffe era nzijjukira ku dining tebe awaka twaisukirizibwa kwogera nga tulya mulyanga abali mu mochali the eh, discipline frank e. waki omuntu olyaetiquette oyo gwolabanga atukozesa ah, mu holidays tukola emirimu okuba saa 12 paka 12 yediscipline gyetulina yali mukambwe nnyo nayekyakuyamba zigendaebiseera ebyo fe twamuyitanga kano ebiseera ebyo nga tumanyi omusajja atukijjanya twakitegeera leita kyeri akola kyali kituufu ngaemmotoka ye bweba eva ku kkubo wali ekkirira awaka nga tuyita mu bitooke nolyokufubutuka eh, hmm. abo baali basajja nnyo naye kati ffe ennaku zino challenges nyingi tunuli omusajja ngaoyo ayina amaka ge ng'alina olusuku lwe n'ebintu hmm. omukyala we waali n'abaana hmm. naye njala otunuli omusajja ennaku zino bambi abeera namuŋoona akeera mu kibuga kupakasa ne mukyala we naye akeera mu kisenyu kupakasa abaana ani abakuzizza so challenges nyingi eziliwo mm. eyoyo eh, oh chibinyo eh, oh dr z eh, dr fiza besigi oyo dr besigi amanyike bayita omukwano this beautiful oyo dr besigi oyo amanyike bayita omukwano kati oli bwandaba nga nfiirira ku dr besigi tamanyi laavu yange naye okiwulira ndowooza ah. kati ate nebiseera bye yalwalira nga tuli nnyo mu people power twali mu people power mukwano gwe teyalinnyayo awo mu ddwaliro ne mukuziika teyalinnyayo talina mukwano ku nsi kuno amanyira bintu biri bibiri mukazi we nabaana be nabaganda be besigi amanyi omukwano ate nekitaffe yakitugambanga nti muzaliddwa ku mulembe omubi yatugamba omulembe gwamwe gwabayaaye omulembe gwamwe tegumanyi mikwano yatugamba nti ye mu biseera byabwe ngaomuntu amuwaloleyo emwanyi nga tamuwadde wadde ekikumi hmm. nagenda nagitula nayeeta sente hmm. Fekitafe ya tugamba Kwa itafe ya limusubuzi wa mwanyi nga temulimi Nga ina nebi umabe mwanyi ya tugamba nti ye Nga solo kuva ebu sheni Sule nga solo kuva ikabali e Paka ambali nga tasuze mwotele ya sula makagami kwa noji Statement yo juhi Kiba ito mkwana e. Eh. Yes Ye tugamba nga nti nga solo kuva Chisolo Ebu dogota Ewa mzei donati kananura eyo naavayo nasula ebusenyi ewamukwano gwe nasula embala nasula emasaka najja ekampala nasula ewamukwano gwe nagenda ejinja nagenda embale paka tololo omukwano omutuufu tegukyaliwo okiwulidde so fathers day fathers day to me lunaku twalibadde tulikogonaizinga abazadde saawa zino tuli wano waliyo omusajja nga omukazi yamulekerawo omwana yeah. ng'akoze buli kyonna ekisoboka n'awerera omwana we omanyi mukubanya abasajja eh, basajja tebajjukirwa eh, ne mukwebaza ku graduationkwebaza bamaamaukisa guno kwa bani tv okwebaza abasajja mwenna abali beyond spam donors omanyi lwamiti ekikufuula omusajja si kwambala mpale hmm. empale eno gyenyambadde naawe hmm. osobola okujambala ekikufuula omusajja omukazi amaze okufuna olubuto omuadvising okugenda okunywa eddagala ensambye n'eryaffe ryekinansi omukazi amaze okuzaala omwana omusapotinga omwana okutandika okusoma n'omulabirira ye musajja nesaawa zino waliwo omuzadde atamanyi mwana we gyeyasuze naye abo abasajja balabika nyo okuguradiwekyo ne parties baala nyo okutuula ku front table eh. abo abaana bava mu ntumbwe zange nonsense kikyewakola ekintu ekisinga obwangu ku nsi kuno omulema omusiru anidio kyayinza okukola kwekufunyisa omukazi olubuto is the, the thing to yeah, do sure. but what makes you a parent is the ability to take care of your family ekyo omusajja afa ku famire ye nzijukira edda nga simu zino tezinaba kujja twakayingira kampala eno ngaova wakati olina kyoleseeyo ngaolinnya taxi mm. nojja allah nakutasa nofunayo kasente nolinnya taxi nogula ebintu ku paaka enkadde eyo giraba mm. wagulu wabeeranga wakatala awo mm. nogula ebintu nobizaayo awaka ate nodda muki mukibuga oyo gwe bayita omusajja nitusulaku nga nti omanyi buli mwenge weguwoomera naye ngaabaana bo tonna basasula sikofees actuali nkigamba nyo abasajja abawukanye n'abakyala baabwe ne boba oyawukanye ne mukyalawo abaana bammwe tebalina kisasulira abaana bano tebaaliyo nga musirwalamu ababiri abaana bagambye abamu bagamba lwanca but hmm. what is important nti oba lwanca oba lwaleero oba lwaggulo kiri very important mu communities mwe tuli nti tucelebrating ate bayirabwenakino ekinyala mukiigemu abandaba from today hmm. omulaba kano awo yali abulayo nga mwezi gumu eh, allah mujimu abo baali basajja eh. oyo gwolaba mu bantu ekumi abasooka mu masaka mataka mwali oyo eh? yalina ebyuma byemmanyi bisatu oyo tiyagulako ku motoka ekozeeko era yabanga atujereka tikumani yali agenze mu supia motoka zinagula emotoka empya ye yaŋŋamba yazigulanga mu dt dobi pijo ezo mukitegeranuza baali basajja nnyo mukama amuumuze mirembe netawumula abaire nga naffe atulwanirira kubanga maanyi bagayina abo gye bali so abazadde mwenna by the way n'abakyala abakola omulimu gw'obwataata tuba serebureetinga bw'obondaba essaawa zino ng'oli maama naye nga gw'okola omulimu gw'obwataata mu maka thank you so much ekirala bamaama kino nkibagamba omusajja ne bw'aba yakulekawo togiving up ku mwana wo omwana oyo oyinza okuba nga oli mu kuraisinga barack obama oyinza okuba nga oraisinga beroni masiki oyinza okuba ngaoli mu kurayizinga ba donald trump oyinza okuba nga olwayizinga ba dr kiza besigye ba president kagame balamafosa bauhuru kinyata batya president barack obama former us president taata wa ava e kenya agenda mu america okusoma bwagenda mu america okusoma asangayo akazungu akakwana bwakakwana akafunyisa olubuto taata wa barack obama nadda e kenya naleka nga bwomanyi abasajja mm. mama Barack Obama Nicole tiyadda mukwe kubagiza nakuza omwana nakuza omwana omwana namenya record ye first US black president singa yadda mukwe kubagiza tata omwana yandeka we Kenya nange sigenda mufako biki biki biki stwalira ge Barack Obama true era mu katabo ke the Odyssey of hope Barack Obama ogamba nti bali Indonesia eyo nga basomanga mama utaina sendi za international schools naye nga amukeeza ekiro ku sawa kumi ogw'ekiro amusomese ngo Barack Obama agrumbling ngabo banyo kukeza mm, okuzuka yeah, kitegera nabo gamba you bastard you think we are here on a picnic, on a picnic kati ya US first ye former US black president so bila we mama andabe sawa zino omusajja ne baba yakuleka ufaku mwana wo oyinza okubanga raising omusajja new UN secretary general kino kanchi baganda yeah aba bana bemula babu tomanyika tonda kya batademu yeah yo yo Barack Obama ontegera ndowooza ono mukyala michel obama kyobula bagamba musome nnyo basulya enyumba gye bakuliramu ngaerimu ebisenge bibiri ekyataata ne maama nekikye mhm. nga michel obama asula mukisenge kye asula mukisenge n'abalenzi ngaate mukali kyokimanya abaana abawala tebalina sula gye oyo michel obama oyo nga bakozesa ekinaabiro kyekimu one bathroom kati ye former us first lady teri kitasoboka ku wansi w'enjuba mulekeraawo okwekubagiza mulekeraawo okwekubagiza abaana baabwe balaba ono ali ono maria ali uh, ali harvard university maria yes okay. ali harvard university maria yonomuto ye mukulu shashai muto birthday yabadde wa last week so there's don't, don't create an excuse mu muno nze obulamu buganye obufumbo bwalema bino byempulira abawala omusajja yandekawo yakulekawo funa omulala omuving on ekikulu si basajja bangi bodetinze naye omaliriza oli bulungi teri mukazi ava muloogi oba muhoteri navayo nesitampu mufeesi aa mumpulira move on ba mukwekubagiza kino kati bagambe oboli katalo oboli dubai oboli germany obali us never give up to giving up nga tuyingira ntana franka emugashumba tuli ku facebook osobola obubakabwa obutono bwoyagala okuba nga you know, uh, tutegeteranaffe bakampala metro university okuba nga tutambula naffe mu ssaawa eno nyini okuba nga bagamba yes ya mulembe nnyo naye franka tisobola kuleka uh, in a few minutes like about um, 12 minutes okuba nga toyogedde ku kintu kya sente wabaddewo embeera egenda mu maaso mm um, waliwo sente ezafulum zibemagako ababaka nebazijja abamu bafuna ku akawunti abamu bagenda nebazifuna mm. mu mm. kigambi wa deputy uh, rather wa, wa speaker parliament mm. owekitiibwa uh, uh, uh, anita mong mm. kati era newabeera nebigambibwa nti sente zino zidizibweyo mm. nebabawera ne uh, omukulu uh, omuyabawa ne hours nabagamba within 48 hours sente zibanga zizeeyo mm. abamu nebagamba nedda tujja tujja fitu tulina cho tugamba mm. nabaka hii na yee essence rise ad fulumye mm. okumbere again maso bugwanga sabuni ali kulege mm. eh, mafuta gali waguru kawelege mm. kino kibwe mm. ne bwe kirwachi sente za feza andi bado bazira kubaduka ku kyalo mm. um, ku rwali ku kyalo mm. ne bukula ke kintu obuli awe kitwala than mm. abaka bano okwegaba okwediza buli kimu mm. mumbere fanako bwetira rwachi dala sente tebazizaayo awe tuli kakati ekisooka situlina bukakafu nti seeti ezo zagabibwanga mu ofiisi ya sipiika ekyo tuwulira kyoli ekyokubiri nze okuwa babaka sente siinaako buzibu nganze munziibwa eri bweti e, nzija mhm. naye singa ziteekebwa ku akawunti zaabwe bano bonna boolaba bawalampa ababaka mbwababaka beeyongeza sente lwakuba tebalina mukisa gubeerawe bali singa bana abalumba ababaka esaawa zino bafunye hmm. omukisa ne babeera ababaka bo baalisabye kawumbi abalumba abalumba nalaba ne mukama we yali wano kabusyenga hmm, hmm. ngaabalumba <laughs> kabusyenga yafunanga milioni asatu munaana wano sigwe musaala yakola wano fover 25 years nga teyeegulirangako lita y'amafuta avuga moloka za new vision mpulirambu nakasimo ke bamuwa over 1.9 billion ngaava wano kati ekyogeza mukulu wange kabushenga ate sitinze ku bbeeyi y'amafuta kwetugagula Hey, eh, ate eh. sitinze hey. ku sipeya nti agulwatyange emoloka efudde hey. Eh. uli amafuta gabanga ga wano sipeya nga wawano ate tayogera nti alumirirwa mm. ayogera museveni amulabe amuweeyo ekifo addemu mu mbeera eri mwe yali naye oliwo abalala batabadde mu mbeera eyo naye nga balumirirwa bangi bali mu ku street kitambulire je tuwangalira bagamba kino kyandi bade wechiti yesensi yafa kye kisoka ku siku no wansu nchogeranga nti akatonda mm. tewali muntu alina buvunanyizibwa mu uganda nga mubaka wa paliamenti abaka bazimba amasomero bazimba emizikiti bazimba bibakakatako linako amakerezia mm. bawerera abaana mm. bazika abafu buli, buli buvunanyizibwa bwonna ababaka successfully olwokuba there is an absence of government mu bifo mubibali kati webafuuka government nkiddemu mm. olwokuba gavumenti tekyalabika mu bulamu bwabantu mm. kati ababaka bebafuuka gavumenti ababaka bagula ambulances bazibafuosingozigulalindako omubaka telling you omanyita lwakyagigula hmm. mukitundu sokompulire hmm. ababaka agula ambulance kubanga mukitundu mwali abantu balwala everyday and night tewali wadde kawiribaalo nzijanzijanibabatwala ababaka bagula ambulances ababaka bagula amafuta agatambuza ambulance basasula ne badrive bambulances ezo lwaki bava kubulembeze tebazikira bantu ambulance zino anti contract ebeera eweddeko kitegeeza bazeegulira zibazeeyo sikulwa bantu so kyenkugamba mm. nti as long as ababaka balina obuvunanyizibwa bwenkugambye buli bakyaziika bajja kusala amagezi gonna bafune sente ate nekyena kino kankyogere maaso gabani tv ababaka mpulya mugaba ababaka balina sente babbye eggwanga tebakulimba abantu ababbye eggwanga lino si babaka bakulu ba bitongole mu gavumenti abakulu ba ministries ezo mm. ba permanent secretary banda secretary ba principal accountants abatu anti corruption ni jo julia yakano hmm. Idris mm. Nakalema ne brigadier brigadier isoke mm. buli lunaku bayola bachi technocrats ezo zonna ze mulabe za ambulance ezo ze mulabe oko babaka be bazigula zaabwe you are not getting me ne be zibanga zaabwe za ambulance ne bwe bayamubaka ayitibwa wakayimu baseewungu bwe twala senga wange vira maria najjanjabwa naawona ffe kalungu bagitema ku masaka disitulikiti hmm. kyekiri ewaffe hmm. teri so bino kyagulanyi byagamba ekisooka ebibi nako kyagulanyi baganye nebagate tebajja kukkiriza byabagamba kyagulanyi azanyira ku bwongo bwa the galibo ugandans ah. alumirirwa eggwanga kyokolasende muzizeeyo tulina ebizibu bingi kyagulanyi hmm. asokazeyo biliyoni enye eza ipod hmm? gavumenti zemuwa gavumenti ya uganda buli mwaka ewa nup ekibiina biliyoni nya zigiyambe okutambuza ebyobufuzi ku ground ulira apart from ofiisi yekamwokya eya nup nup endageyo offices endala ezira outside kampala offisi za nup eziri outside kampala eba ofiisi ya mubaka wa nup otegedde nga zaake bwanakola ofiisi ey'omubaka emitiyana sewungu nakola yiye kalungu ani omulala mm, mpuuga nakola eyiye nga hmm. yembaomubaka mm. si woofiisi yaki ya nuupu 4 billion bwe buba mugamba nti sente miliyoni ana mbi ziriko ekisiraani ne biliyoni ennya zikoleki ziddeyo olira ekirala ababaka ba nuupu buli mubaka ate mwaka akakadde kamu buli mwezi kakade kasente kakade kasentewakyabulanyi eh. buli mubaka mbu ababaka bwe bawa miliyoni ebibiri ebyoggula emmotoka buli bubaka mbu bamugjako miliyoni kumi neziweebwa principle mbu owulira mhm. kyekindi esanze wano bintu mbimanyi bulungi byambu mhm. eh, tuwulira owulidde esibu eh, naye kabi ki ah, okuzzaayo kuwaomukulembeze omwogedde kino nkyogera mu kamera dokita bikiriza besigye abadde opposition leader okuva 201 dr kiza besigi talina mubaka gwe yali agambye nti ku buli musaala gwonjagalako akakadde kyagulanyiize political businessman mu buganda tukyamuukirira nnyo tutya nkubuuzizza kiza besigi e certified political activist mm. or political leader okuva 2004 abadde opposition leader talina lwe yagamba mubaka tisemujunganda ku musala gwonjagala kakaki akakadde ate nebiseera ebyo nga naipod nga gavumenti nebakuwa bibiina byabufuzi ki sente owulidde kati muganda wange principal yagenze senego bamuyise mu lukuŋŋaana lw'ebyobufuzi taina tiyagenze na segona tiyagenze na, na mpuga busy busy i'm telling you this they are ah, here ah, ah, ah, mpuuga ah. lwamiti nzi onzi ku puroguramu zange nzi kusomesa eh ujiri we are bino si omanyima olowooza buli kintu tuli mu comedy bwana tuli wa alex muhangi these are serious issues <laughs> okay. yagenze senego tiyagenze na sewungu tiyagenze na mpuga tiyagenze na zake tiyagenze na muwanga kivumbi yagenze ne nili the entire fire base eri senegal oluve senego bagenda netherland ku lyato oluve netherlands bagenda mu america eyo nayola sente mhm. lwamiti bamubanga mwogera ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga temuzizanyiramu ebyobufuzi bisobola okusanyawo eggwanga uh, abaana b'abantu baafa mu 2020 nga bafiirira ekiwandi kino ekisaaliyo ontegerano so temubizanyiramu nkubuuziza bakuyise senego ku lukuŋŋaana olwasimanya democracy something notwala abayimbi banno nze bekugamba nti firebase yeraninga nupu nga mukayana so these are, these are serious issues nkubuuza dr kiza besije okuva bbiri gumu yopposition leader njagala otyo mubaka wefudisa agamba nti nno nti aa buli mwezi nyina okuwa dokita kezabezi buli mubaka wa nup buli mwezi alina okuwa kyagulanyine nup akakadde ka sente minus ne 4 billion eziva mu gavumenti sente ziragawa kuddukanya kibiina anti nkubuuzizza apart from wali ekamwokya we bakolya ate nago naye kyo ekizimbe kiki bakipangisa ku ye yes bakipangisa ku ye these are the things we should be debating omanyi lwaki tubyogerako nnyo nupu yajjanga bali oyina empalana ku nupu katikiro charles peter mayiga yagamba obwerufu mm. nupu yajjanga folamu y'abantu abeerufu eyo yeggana y'abantu abeerufu akiwe mm. kati yayimbi oluyimba tujune stop lamenting twagala actions Do you have any problem with the problem? Nope. Sina problem nayo obuzibu bwenyina nayo buli bumu mm. batu promising eguru kunsi netu demanding bajadirira teririyo ndairanga chaka chona teririyo no project yenare chovola ba chagulanya ndi group successfully tebakiriza muntu yenna wa no pa joininga dr kiza besiji wetuoga dr besiji aliwo tayiru zira mm. onitali senego oluve senega gena netherlands kuliato kuyati oluve yati agende california kuyati eye struggle mirundi yaga naye oba mumulyaki sitrago sitrago ya flyinga first class business class novano nogenda senego from senego netherland zikucyakala ku lyato bannayuganda abali ebambi the gallible ugandans nabo nga bagamba mbu sitrago teriyo sitrago bagitunda bagiguza jerusalemu salehe era salo oli musajja nnyo omanyi abantu azigeti bamanyi salo oyo ebintu byabikola mm. covertly bagimuguza ne bakola memorandum of understanding tontabala sikutabalanga weliire eyo nafe tuliire eno kyekyo ekiriwo eggwanga lyotambula eh. okay frank i have like two minutes nga tumaliriza of hmm. course uh, tell us uh, of course you want to wandegadde okumaliriza na kiki kyetuliko na nawe gwe program gyoliko of course simuka uganda kimanyi back eri back simuka uganda hmm. sisimuka uganda we are back era nkiddamu ena nagamba twapologizing eri eggwanga twabecominga to political mm. kyetutakyakati emizinga gyaffe gikuba buli kintu li gyakubanga enaalemu yokka kati gikuba enaalemu negikuba fdc negikuba nup tiimu emuk kigenda mumaaso muli kuki tiimu emuk bwe tuba tugenda masaka mm. eyingidde erukaya eh. eyingidde erukaya kinumukitwala eyingidde erukaya nakikugamba kino okujjako ngaafudde hmm. okujjako ngaafudde walobanga nti gasumba otuconfusing owagee dokita besije ate ogamba muhozi yajja muhozi ayina amaje besije tagayina yenjawulo oli ayina amaje eh, nayebona bantu bo eh? bona bantu bo dokita kiza besije nakugamba teryamusinga nibwolikolaki eh. naye museveni kyeyamusinga ye yazimba amaje okitegera ndowooza muhuzi ayina amaje ekira alina constituency gyabeesingako gyebaita okay. military eh, timu emukenjera bange eri mukamuawobabaddewa ono si toyota nyebebekulekirakibade kyaki ekira kiri bwe kiti nti mwenaabana uganda abanda beesaawa zino kera wepakasize go and haso teri muntu agenda kulwanirira fdc yo obuzibweyina fdc temanyi the power of the media semuju yekka gwolaba ate nadala naye abuzeifusi kyamulaba mm. mm. mm. eh. olide tumalirize bwe tuti mwena mbagamba temugiving up bamaama e- abali abali mu katale kenakasero owino sauli yaako temugiving up muwerere abaana ate ekirala katonda bwaba bwekyetaagisa okuseevinga buli kantu mugezeko okutwala abaana mu masomero amalungi omwana wo asomera mu masomero amalungi alina emikwano gyafuna okuva mu nasale hmm. paka senior sexual university nze rumu ffenneewonyaffe oba twawaguza tutya Hmm. St Francis Villa Maria Primary School. <laughs> Eh, eh, ne ne mwasomoka Tutogomi abana b'ebyo eh, namagumba eh, gayaza true uh, simak zera mbera na bulu munene wunya Ngagwo imiride. imiridde hey, eh, bo basomera St Savio na miliango gayaza na magunga negwe St Francis Villa Maria Primary School nene <laughs> asomera kya mate primary <laughs> Eh. miaka asatu musanvu yali kwembala sikulu akati abo kyanjawulumu primary eh. study ziraga nti formation y'omwana eva ku myaka esatu paka ku myaka kumi nagumu era mwabazadde abandaba nti muwenye abaana abato obudde oh, kati nganze sibirivinga nti omuzadde katonda nga yakuwaddemu kasente abaana baalisomeddemu day schools oh, primary schools omwana buli lwasomera mu day schools omuzadde ogetinga n'omanya omwana ono deeper kuba bwo bova waka naye kumakya munyumya mu motoka hmm. ne bwo bagenze na bus ne bwo bagenze na caravan ya somero boda ya waka munyumya hmm. okitegera ndoze mulekerawo kubera the arsenal the man you parents obamanya abo hmm. bebazadde abeera n'omwana olwessande n'amamaza tishati yaso ne manu ne bagenda kafe javaazi napozinga mu bifaananyi obyo ne mwana wange naye nga from monday up to saturday tamanyi na mwana ayambala ki okimanyi waliyo omuzadde ng'omwana ngaomwana mulaba lwasande hmm. omwana omwana azuuka kumi nemu nagenda okusoma ku makya taata akyebase omwana nakoma kumi nabiri taata akoma kumunana nga anywedde omwenge omwana mulaba lwasande bebaita the arseno manu parents abambaza abaana jaze za arseno ne manu ne bagenda cafe javas ne bagenda ku snapchat It's very, uh, yes, it's very important nti Mm. Uh, uh, mwami frank uh, gachumba tem yaffe yenyini yeyo ayiseeko wano n'atubeera nga atukubye toch muhiyaliwetuvuna tufuna akaddeasobola okuba nga ajjako n'atubuuzaako nammwe abali ku facebook mwebali nnyo mwebali ddala yasome na have seen you guys abatuwadde obubaka thank you so much tubebaliza ddala abaka ab'enjawulo abaliko of course nga mwana magazine of course webali kwanga kwoli mpuuga sabamara how are you doing sabamara kwa eh taina buzibu <laughs> nyeko mm, very very great guy taina buzibu yayitira ku tiketi ya DP very humble ate yayinamu Eh musajja watoke. Eh yayinamu. Eh eh abalala sibamanyi. So bwe bati mpuuga eh, mpuuga wonderful eh, guy. Mpuuga. Mpuuga. yempologoma eridinga kankomaawo mpuuga musajja mulungi nnyo nga gyenkoze eki nga gyenkomeza eh. amazzi mwawugira <laughs> akyuse amazzi ali amugano gakyusa era mpuuga oyo kimanyi atambula ne painkillers eh. Eh. okay neweshibwa eh, katikiro pakyas peter mayiga ddabala mwenna abeera nga mutugobeera mwebale nyo mwalidala twagala okubanga tubalekera tugende mu maaso nebiddako temwerabira nokulonja tujja tukwatagana same time assembly tewerabira kabaka run emisinde gya kabaka kyagenda mu maaso osobola okubanga ofuna kanuka um, gundi zino kit jangu wano vision group za mutalo gumune zo zokka zokka kubanga wefunira akabaga ah, kubanga tugenda supportinga uh, tempo ze obwakabaka bwa Buganda n'okubanga tudduka misinde jino okubanga twada tuya kwebaza Kampala International University byonna obanga mtusa kubyo byonna bigenda maaso wano ku Talk have a great day and bye bye Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Barara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management